ಅವರು ತಗೋತಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನೋರು ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಇದೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಥರ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ನೋಡಬೇಕು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಎರಡು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ ದಿವಸ ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐದೂವರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು ಕಥಾಲಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅದೇ ಅದು ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ದೀವೋ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೊಬ್ಬೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಂಬಿಕನ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಸಂಘನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಎರಡು ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘ ಅವರು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಳೆ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಳೆ ಬಾಟಲ್ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಟಿಕೆಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ मेरी नाई पकड़ लगे ಇದೀಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಗೂಬೆ ಹೇಳಿ ಜೋರಗಿದೆ ಗೂಬೆ ಹೌದು ನಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೂಬೆಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ತರದ್ದು ನಾನು ತುಂಬಾ ತರದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೀವುಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾ ಈ ಕಿವಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ತಾನ Ah, tá bem. ನೀವು ಈಗ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲಯನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೈಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊಲ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿರೋದು ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಯನ್ಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಟ ಆಡೋದು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನ ತಗೋಬೇಕನ್ನ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎನ್ವಾರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಇದು ಹೆಸರು ಟಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು Gracias.